Hola, ¿cómo están? Les grabamos este video con mucho cariño. Para darles una probadita de todas las cosas que van a vivir en el CCH. Esperemos que lo disfruten. Mi mejor experiencia el CCH fue haber conocido a mis mejores amigas. Mi mejor experiencia ha sido ganar el torneo. Mi mejor experiencia fue... Mi mejor experiencia fue haber conocido aquí a mi novia, que llevo años con ella. Pues nuestra mejor experiencia en CSH fue eh, rodearnos de amigos, los cuales eh, se involucran mucho en nuestro social. Eh, hacemos muchas actividades aquí que pues no del todo son sanas, ¿verdad? conocer a él, por ejemplo, yo. <laughs> Mi mejor experiencia en CH fue cuando pasé de segundo grado a tercer semestre, porque tuve un cambio muy radical y fue como si entrara... Mi mejor experiencia en CCH creo que fue haber conocido a todos mis amigos ah, y a la mejor persona de todo el universo que tengo aquí a mi lado. Creo que esa es la mejor experiencia que he tenido. Fuera de ahí, pues el estudio me ha abierto muchas puertas experiencia en CCH fue cuando metí a taller de teatro porque me ayudó a, expresar un poco más, era mi tímida y aparte encontré muy buenos amigos. Mi mejor experiencia fue haber conocido a mis amigas. Mi mejor experiencia en CCH fue cuando el maestro de física nos llevó a Six Flags. Y una de las peores experiencias fue que una vez quité las los aztecas a beber, eh, hubo un operativo y casi me detienen. Mi peor experiencia creo que fue reprobar porque no había reprobado. Mi peor experiencia en CCH fue cuando una enfermera no sabía ponerme suero y me derramó como 30 mililitros de sangre o más. mi peor experiencia en CCH fue tener que regalarle una cámara a un policía corrupto. Para mí la peor experiencia ha sido cuando se hizo del baño en un salón con milagro. Creo que la peor parte sí son los profesores de algunas materias. Pues mi peor experiencia fue cuando me caí en una de las rampas en el CAR y creo que me vi el niño que me gusta. Y mi peor experiencia fue cuando tuvieron problemas conmigo y me quisieron pegar los de quinto semestre. Mi peor experiencia fue participar en el evento de y nuestra peor sin duda sería haber reprobado la primera materia que reprobamos, por ejemplo él fue física 1 y yo, historia de México 1 que aún la no. Y ahorita va a el examen. <laughs>